Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to channel Studio Eto yang berada di kota Jakarta. My country Jakarta, iya from Indonesia. Yuk, ini kita ikutin ya patroli lalu lintas di pagi hari, hari Sabtu ya, Saturday. Semoga bermanfaat ya kita keliling-keliling ya kota Jakarta. Ini dari kawasan industri Pulau Gadung. Yuk ah, bismillahirrahmanirrahim. Good morning, good morning, good morning Al, good morning Al. Ya, mother sister, iya. Grandmother beautiful ya. Uncle brother buat sahabat-sahabatku yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri Ya, good morning, good morning. Selamat pagi, selamat pagi. Wilujeng enjing, wilujeng enjing. Ya, wilujeng enjing, wilujeng enjing kasadayana. Ya, ini baru keluar nih dari kawasan industri Pulau Gadung ya atau Jeep. Ini kita menuju ke Jalan Pulau Gadung. Iya, justice cus. Nah, ini jalan raya Pulau Gadung ya. Ini sebelah kanan ini halte busway tugas sahabat-sahabatku. Welcome to Jakarta, welcome to Jakarta my country Jakarta is from Indonesia I like Indonesia like like like like ya terlihat lalu lintasnya tidak terlalu ramai karena sekarang hari Sabtu ini masih di jalan Pulau Gadung sahabat-sahabatku ya baru melewati ini halte busway layur ini kita baru melewati dua halte busway ya kalau dihitung banyak sekali halte buswaynya ya kanan kiri banyak perkantoran atau pusat perbelanjaan ini termasuk eh, daerah daerah eh, Jakarta Timur sahabat-sahabatku ntar kita ajak keliling ya Jakarta Timur Jakarta Pusat Jakarta Selatan tuh ya mungkin sahabat-sahabatku bosen ya bosan bosan melihat lalu lintas kota Jakarta namun saya menginformasikannya untuk teman-teman biar mengenang untuk mengenang masa lalu yang pernah tinggal di Jakarta ini perempatan Mall Arion sahabat-sahabatku ya Mall Arion Matahari ya Mall Matahari dan di sini juga terdapat ya eh, untuk pengisian BBM ada juga dan halte Transjakarta Velodrome iya dan gelanggang remaja Gor Jakarta Timur terdapat juga terdapat juga ya nih sini ada hotel ya Hotel Arion ini di depan nih ya ah, di depan ini mbak perempatan lagi ya tar di depan juga terdapat perempatan lagi ya perempatan mega ini masih Jakarta Timur kalau lurus kita marah lurus ya ke arah Salemba. nah ini jalan pemuda sahabat-sahabatku ya pemuda Rawamangun Alte Baswe Sunan Giri di sini banyak juga ya tempat pusat sekolah atau kuliah UNJ Universitas Jakarta dan di sebelah kanan saya ada pusat pengisian BBM juga serta masakan siap saji ada penginapan juga atau hotel ya Nah, di depan halte busway Transjakarta UNJ Universitas Jakarta. Di depan terdapat iya ya perempatan bebas. Kalau belok kiri ke Cawang Cililitan, kalau belok kanan ke Tanjung Priuk. Kita mau lurus ya ke arah Pramuka atau Salemba. Nah, di depan terdapat juga ya halte busway atau Transjakarta Pramuka. Kalau hari-hari kerja di sini macet ya. Karena pertemuan dari Priuk, dari Cakung, dari Cawang. Kalau di sini sebelah kanan, sebelah kiri ini banyak perkantoran pemerintah sahabat-sahabatku. Hotel juga ada hotel ya, hotel yang standar-standar ya. Atau bank juga ada, kantor pelayanan pajak Jakarta Timur di sini juga. Nah ini halte busway Pramuka ya Lia ya ada Bank Mandiri ada iya showroom Daihatsu juga ada pengisian BBM juga ada kanan kiri nah ini terdapat lagi ya halte busway hutan kayu ya untuk lalu lintasnya baik KR2 ataupun KR4 ya tidak terlalu rame Alhamdulillah lancar untuk cuaca cuaca panas guys Nah di sini sebelah kanan kiri ini ya toko-toko ya atau ruko ya ruko ada fotokopi ya apa gimana prem-prem dan ada hotel murah yuk di dola iya ini Nah, di sini biasanya macet nih. depan terdapat rel kereta api ya Iya, cas dus cas dus Iya, nah beginilah Jakarta. Kalau nggak macet bukan Jakarta. Di depan terdapat ya pasar burung atau pasar hewan pramuka dan depannya terdapat apotik cepetan kereta <laughs> aduh nas iya kita ini jalannya ya kalau kita lurus ini ke arah Menteng Sudirman kiri ke Kampung Melayu kita mau arah ke Salemba ya ke arah Senen karena kita coba me, kita akan melewati Monas juga ya monumen nasional nah ini uh, flyover Matraman sahabat sahabatku biar nggak bosan kita vlognya mutar-mutar welcome Jakarta welcome Jakarta nah di depan ini bus Trans Jakarta dari Pulau Gadung menuju ke Senen stasiun Senen nah ini jalan Salemba sahabat-sahabatku jalan Salemba Raya sebelah kiri sebelah kanan pusat perkantoran atau bank dan di sebelah kiri ini Kapital eh, Park eh, ya Capital Karorus Rumah Sakit Karorus ada juga nah, kalau sebelah kiri ini Rumah Sakit Cipto Das, dus, das, dus. Ini kalau hari-hari kerja di sini jalur macet banget. Ini padahal jalanan sudah besar sahabat-sahabatku. Ya, oh, ini ini halte, halte B, halte bus Trans Trans Jakarta Universitas Indonesia dan ada ya bang-bang ya dan di sebelah kanan saya itu Kenari Mas ya pusat-pusat elektronik Kenari Mas atau nyari fasa Kenari Mas ada kabel apa gimana peralatan listrik dan di sebelah kiri ini jalan ini banyak ya las tukang las-las duko ataupun eh, buat motor buat mobil ya las ketok cepat ya harganya bisa nego-nego sahabatku dari dulu ini ada jadi jalan ini kalau kita lurus lurus terus lurus terus ini ke Ancol atau ke Senen ya saya Senen nah ini halte busway Keramat Sentiong ya sini sama banyak pertokoan ya atau perkantoran ada makanan siap saji karena ini termasuk sudah Jakarta Pusat sahabat-sahabatku atau tempat kuliah juga ada ke rumah sakit juga ada nah ini halte kantor kecamatan Senen Wah itu mobil gak mobil eh, box Graha Kang yang biasa ke kantor saya Nah ini di depan ini halte uh, Kuitang cabat-cabatku Nah ini kalau lurus kita ke Senen ya Atau ke Tanjung Priuk Ataupun ke Ancol kita mau arah ke Monas ya belok kiri di sini biasa ada pengajian ya pengajian kuitang ya mbah siapa sini rame kalau ini dan ke, kalau belok kanan ke stasiun Senen stasiun Jatinegara eh Jatinegara eh Jati eh, lu stasiun Senen eh, lupa Nah, jalur sini ya, ya, ini ada restoran dulu sini ada Gramedia ya sahabat-sahabatku toko Gunung Agung iya. ya tetap sahabat-sahabatku yang sedang berkendaraan tetap jaga keamanan masing-masing ya aduh ada nih si item-item si item di depan ada patung tani sahabat-sahabatku atau Tugu Tani Duh motor tuh motor bikin kagok ya sebelah ini nih Tugu Tani patung Tugu Tani masuk daerah Cikini Jakarta Pusat kalau kita lurus itu ke pasar baru ya ke stasiun Gambir kita belok kiri dulu kita mau ambil kiri dulu ya ambil kiri dulu ke tempat pusat pemerintahan atau balai kota DKI tempat Bapak Anies Baswedan Nah di sebelah kanan saya ini Monas sahabat-sahabatku Wajib dikunjungi juga ya Monas Wisata murah meriah Ikon Jakarta juga Nah sebelah kiri ya Balai Kota DKI kita keliling muter ya keliling muter dulu Monas kita nggak ke dalam berhubung perjalanannya kita masih jauh Nah, iya ini tempat parkir area Monas tuh. Masuknya lewat sini bisa sahabat-sahabatku. Hmm, hmm. Nah, jadi sebelah kiri saya ini Monumen Nasional Nah, di sebelahnya itu terdapat uh, stasiun kereta ya, stasiun train Gambir buat keluar kota ke Jabo Jabotabek bisa kalau hari Minggu banyak yang berolahraga sahabat-sahabatku di sini itulah Monas monumen nasional Nah sebelah kiri ini stasiun Gambir sahabat-sahabatku Nah ini pintu ya pintu masuk Gambir sahabat-sahabatku stasiun Gambir hmm. ini kalau arah lurus kita ke pasar baru tapi ntar enggak kita mau ke arah jalur Sudirman lagi melewati Istana Negara ya kebanggaan kita Indonesia Nah ini sebelah kiri ini nih panjang nih stasiun Gambir sebelah kanannya nih pusat angkatan darat jadi eh, Monas itu monumen nasional itu bersebelahan dengan stasiun Gambir dan dekat juga dengan Istana Negara dan eh, Istiqlal ataupun pasar baru sahabat-sahabatku ini termasuk Jakarta Pusat eh hujan gerimis aja ikan teri diasinin Eh eneng menangis aja bulan depan dikawinin. Nah, sebelah kanan ini tempat Kementerian Dalam Negeri ya. Ini berderetan semua ngederet ya sampai di sebelahnya ada istana negara. Istana kepresidenan. Di Kementerian Dalam Negeri sebelah kanan saya ini kalau sebelah kiri ini Monas Monumen Nasional karena luas sekali terus di sebelahnya Mahkamah Agung RI ya baru di sebelahnya nah Istana Negara sahabat-sahabatku Istana Negara Presiden Indonesia ya Istana Negara luas sekali Nah kalau lurus kita bisa ke arah kota berhubung kita tidak mau ke kota ya ntar kapan-kapan kita ke kota dan sebelahnya Kemenko PMK dan kini kementerian-kementerian semuanya berderet pokoknya pusat pemerintahan ya pusat pemerintahan Radio Republik Indonesia ada Mahkamah Konstitusi gedungnya tinggi-tinggi tinggi sekali sahabatku kalau sebelah kiri saya masih monumen nasional ini iya Alhamdulillah ya lalu lintasnya rame namun lancar dan jalur sini dilalui dengan kendaraan busway kalau dulu ada bus-bus ya bus-bus uh, di dalam kota atau metro ini <laughs> sekarang udah tidak ada sahabat-sahabatku Uh ini ya gedungnya tinggi-tinggi sahabat-sahabatku Welcome to Jakarta is from Indonesia Iya welcome welcome ya my country Jakarta is from Indonesia Nah, kita ini akan menuju ke jalur MH Tamrin sahabat-sahabatku. Itu patung kuda ya. nih kita jalur MH Tamrin Muhammad Tamrin ya sedang ada proyek ya proyek buat monorel ya di bawah waduh ada yang kecelakaan tuh ya tetap hati-hati di jalan jangan ngebut-ngebut jangan ngebut-ngebut safety safety safety aduh awas Iya. Kikuk. Aduh, iya. Dan di depan ini ya terdapat juga gedung mandiri dan, dan terdapat juga eh, Hotel Saripan Pasifik di sebelah kanan ini pusat pemerintahan semua sahabatku Nah di depan terdapat ya perempatan Mall Sarina tempat bom Sarina kalau belok kanan ke Tanah Abang ya Nah ini perempatan Mall Sarina kejadian bom Sarina dan di sebelahnya sebelah kanan itu e, Bawaslu ntar kapan-kapan kita mampir ke gedung Sarina saya lama di sana sekitar 10 tahun bekerja iya jalan MH Tamrin ini pusat perkantoran semua Sinarmas Plaza pokoknya perkantoran tinggi-tinggi bos masih ada yang sedang dibangun cuma hati-hati ya jalannya agak-agak bergelombang ini kalau Bapak Presiden RI itu lewat sini semuanya guys karena dekat dengan istana nah di depan itu terdapat ya bundaran HI ya ikon Jakarta tentunya sebelah kiri kanan ini perkantoran atau perhotelan sahabat-sahabatku Oh Bundaran HI ikon Jakarta kita akan lurus ya kita akan lurus ke arah Sudirman Nah ini jalur Sudirman sahabat-sahabatku jalan Sudirman dan ditandai dengan patung Jenderal Sudirman di depan Tarada ya kanan kiri masih perkantoran atau kedubes kedubes ya kedutaan besar dari negara tetangga ini jalan Jenderal Sudirman sahabat-sahabatku saya POK ini tidak memakai GoPro saya memakai HP HP jadul <laughs> dengan memakai motor jadul Nah itu di depan uh, patung Jenderal Sudirman sebelah kiri itu uh, stasiun ya stasiun logo atas dan sebelah kanan ada juga stasiun untuk ke bandara ya Bandara Suta Iya, lanjut terus. Iya, welcome to Jakarta, welcome. Inilah kota Jakarta ya. My country, Jakarta is from Indonesia. Iya. Beautiful, beautiful, beautiful Jakarta. Aitia, iya. Uh -uh. kadang-kadang jalanan kosong enak kebut nih ini oh. ini perkantoran ya perkantoran tuh tinggi-tinggi sekali sahabat-sahabatku makanya saya sih nggak asing ya mohon maaf ya Banyak ngelihat perkantoran apa lantai nyampe lantai 100 apa 200 saya udah biasa saya udah naik juga ke lantai 195 ini tempat asuransi ini Tamara Center sebelah kiri atau Alian ya Capital Lab banyak sini ya Nah di depan itu jembatan tuh ya jembatan karet yang waktu itu saya ngeplok eh di depan juga ada yang lagi ngeplok tuh ibu-ibu Hey, <laughs> ah, ah, ah. di depan lo yang lagi ngeplok nih. Wih, awas ibu-ibu. Iya. Ini masih jalan Jenderal Sudirman. Iya, kita akan menuju ke arah Blok M. Nah, di depan saya nih motor lagi ngeplok nih. Welcome, welcome to Jakarta. Welcome to Jakarta. Awas sini kita jangan lurus kalau lurus terkena polisi kita belok kiri Wah kayaknya nggak bisa ya nggak bisa kayaknya bang nggak bisa ya Oh, lagi ada pengerjaan. <laughs> Nggak bisa, Kak. Iya. Lagi ada pengerjaan, ya. Eh. Lagi ada pengerjaan, jadi jalanannya lagi nggak bisa di depan arah komdak di depan saya lagi ngeplok nih Iya, belok kiri. Ya, terlihat ya jadinya padat-padat sekali ya. Baik KR2 ataupun KR4. Ini biasanya sebetulnya nggak boleh kalau ini kecuali udah malam ya jam 10 malam, jam 22 bisa untuk motor kadang banyak yang kejebak di sini ini kok ke arah komdak atau kantor polisi Republik Indonesia di sini sahabat-sahabatku pusatnya di sini ya di Jakarta ini di depan tar. ini tembusnya ke Blok M bisa ke arah Grogol bisa atau ke Jalan Gatot Subroto Nah di atas itu jembatan Semanggi Jakarta Welcome, welcome to Jakarta, my country Indonesia. Nah, sebelah kiri ini Komdak ya. tempat kepolisian kawasan Niaga sini. Di sebelah kanan itu jalannya nih, jalannya agak bergelombang dari sini. Kalau sebelah kanan itu Senayan ya atau Gelora Bung Karno sahabat-sahabatku ya ini masuknya jalan Jenderal Sudirman panjang juga ya ini perkantoran ya perkantoran dan tempat ini tempat anak-anak pada ngumpul ya pada foto-foto ada di sebelah kiri ini masuknya nih yang masuk ya CBD iya anak CBD dan sebelah kanan saya itu uh, ini Gelora Bung Karno dan banyak ada juga ya sebelah-sebelahnya perkantoran intinya nih kalau hari-hari jam kerja sini macet ya di depan terdapat ya patung gajah mada eh ketemu lagi si mbak-mbak tuh yang lagi ngeplok uh, nama itunya apaan ya tuh channelnya si lagi ngevlog tuh lagi ngevlog bawa anak dua kasihan juga ya Allah nah ini patung gajah mada sahabat-sahabatku bunderan Senayan ya nah kita mau lurus ke arah Blok M sebetulnya saya tinggal ke kanan aja nah ini kita kita mau ke arah Blok M ya biar kita jalan-jalan ya sebelah kiri ini ada taman ya taman buat ngadem dan sekolahan ini eh, Al Azhar Jakarta ini eh, ini termasuk udahnya termasuk Jakarta Selatan lupa tadi sana Jakarta Pusat sekarang ini Jakarta Selatan nah ini sekolah sebelah kiri saya sekolah Al Azhar sangat luas sekali sahabat-sahabatku dan di sebelahnya Universitas Al Azhar Nah di depan itu ada gedung ASEAN Permisi, permisi, Bang Etoy mau lewat. Dan sini di atas juga ada tuh ya buat kereta tuh. Ini Jakarta wajah baru sahabat-sahabatku ya. ya kalau hari-hari kerja saya nggak mau lewat sini macet di depan cas cus cas cus cas cus bang Eto. iya nah ini perempatan singgalang ya hmm, waduh ada yang kecelakaan lagi sebelah kiri ya ya Allah ya CSW ini perempat CSW ya. ya hati-hati yang dalam perjalanan sedang perjalanan di sebelah kanan saya ini ya gedung <clears throat> yang kebakaran ya gedung pengadilan negeri Jakarta Selatan nah sebelah kiri ini terminal blok M sahabat-sahabatku terminal bis blok M iya kita muter lagi kita puterin Hey, iya, kalau malam sini banyak ya wanita-wanita yang cantik-cantik yang bohai-bohai. ini daerah mall blok mall blok M ya banyak mall-mallnya sini pusat perkumpulan para musisi dulunya ini jalan Melawe sahabat-sahabatku ya ini pintu blok M Square ya sebelah kiri masuk blok M Square ini kalau malam rame di sini Melawe, eh, jalan Melawe ini ya jadi ini pusat perbelanjaan daerah Jakarta Selatan nih. ada Melawe Plaza ya Blok M Square dan Bakmi JM ada pokoknya komplit di sini ya sahabat-sahabatku halte gereja ya nah, ada penginapan hotel ada juga Nah kita cuma muter aja ya muter balik lagi Ini Menara Sentara ya Kita nih tadi kan lewat belakang Terminal Blok M Sekarang di depannya nih depan Terminal Blok M Nih ya Nah jadi sebelah kiri ini uh, Terminal Blok M Dulu ramai banget masih ada Kopaja ataupun bus-bus dalam kota ya sahabatku rame nah di sini nih banyak nih kalau mau malam minggu uh, cari hiburan nih banyak nih tempat hiburan karaokean ataupun ya mencari hiburan ya wanita-wanita banyak sebelah kiri sini nah ini kita belok kiri ya kalau alah lurus arah kembali lagi kita mau ke arah Ciledug atau ke Cipulir iya nah di depan itu sebelah kanan saya ini Kepolisian Negara Markas Besar iya daerah Kebayoran Baru untuk wilayah Kepolisian Jakarta Selatan aduh jalanannya hati-hati juga sini jalannya agak bergelombang saya juga kaget tuh ngebasway di atas jurusan kota ya ke Monas ke Tanah Abang sini campur udah ke Ciledug ya ini CSW ya perempatan CSW kita lurus kalau kanan ke Sudirman kita mau lurus Ciledug yang kecelakaan tuh kita ini mau ke arah Cipulir atau Ciledug nah ini sebelah kanan saya ini uh, Singgalang ya kolam renang Singgalang sebelah kiri ini Kejaksaan ya Negeri Jakarta Selatan kita masih lurus aduh mata perih nih kena debu tabrak ya castus castus castus nah di depan ini sebelah kanan eh, rumah sakit Pertamina sahabat-sahabatku iya awas jangan ngebut-ngebut om sini suka pada ngebut-ngebut jalanannya karena karena kosong nah sebelah kanan ini rumah sakit Pertamina sebelah kiri enak nih ada sate sate sate sate hum lu inget abang talib sate nah kalau lurus itu ke Barito ya ke Barito Barito itu tempat mah eh, penjualan burung atau hewan-hewan pokoknya ada ikan nah ini, ini masuk ke taman puring sahabat-sahabatku domestik pasar domestik nah sebelah kanan ini pasar domestik pasar tradisional dan agak modern <laughs> nah di depan itu uh, ini Taman Puring ya pasar Taman Puring banyak ya eh, elektronik-elektronik uh, bekas sepatu bekas ya barang-barang masih bagus yang dari luar negeri ori ada kafe juga kafe abnormal nah di depan pertigaan kalau belok kiri ke Pondok Indah ke Wajinawi ya kita masih lurus aja berhubung saya mau ke arah Cipulir atau ke Bayoran Lama Jakarta Selatan yuk i di atas itu flyover ya eh fly ya jalan under jalan itu ya jalan untuk busway ya ke arah Ciledug iya ini pelbak sebelah kiri ini ada hotel juga nih Nah, kita alhamdulillah nih jembatan layang ke Bayoran lama. Yuk ah udah dekat sini Makiku, kok iya di sebelah kanan juga terdapat ya di bawah jembatan sebelah kanan stasiun kebayoran lama Wah, rokok ini jalan raya Ciledug atau kebayoran lama nih di sini kalau hari-hari kerja guys macet macet super macet kalau saya udah tahu gangging jalan-jalan kecilnya jadi tidak keganggu nah di, de di depan eh, di, ini sebelah kanan saya ini pasar kebayoran lama guys yang biasa saya lewatin ya sekarang kita arah jalan sini dulu ya arah lurus hati-hati juga jalannya bergelombang cuma agak kecil ke sininya ya ini jalan raya Ciledug tembusnya ini ke Tangerang bisa ya ke Tangerang ini termasuknya kelurahan Cipulir Kebayoran Lama Jakarta Selatan dan di depan juga ntar terdapat ya terdapat uh, eh, seskual ya sekolah angkatan laut ntar saya mau belok kanan di depannya ke arah kebon jeruk oh dan di depan juga di sana terdapat ya pasar Cipulir nah saya mau ke kanan ini ke arah kebun jeruk atau Cidodol ini perempatan Seskoal namanya ya ini jalan panjang sahabat-sahabatku jalan panjang Cipulir ntar tembusnya kesananya Jakarta Barat aduh terima kasih sahabat-sahabatku ya telah ikut bersama saya menemani saya satu jam lewat ya dari Jakarta Timur Jakarta Pusat Jakarta Selatan jalan panjang jalan panjang Cidodol atau Cipulir ini sebelah kiri sekolahan Muhammadiyah kita mau belok kanan Iya Alhamdulillah sampai juga Nih kebetulan posisi rumahnya di pedalaman di gang-gang-gang gang, gang. gang. Ya, terima kasih sahabat-sahabatku. Thank you, thank you, thank you for watching telah menemani saya. Thank you. Ternyata Jakarta juga masih ada rumah-rumah <laughs> penduduk ya, gang kecil. Seperti inilah. Ya. Thank you, thank you, thank you, thank you. Aduh, capek.